Tu jest wyjątkowo ciekawy budyneczek na objazdowej. Ktoś sobie wybudował domek typu pałacyk. Naprawdę ładny, chociaż otoczony dość wysokim murem. Jeszcze raz okolica tego domku na objazdowej. Numer, jaki numer? Chyba 36B.